الصيادة كانت فيها بوبال منحاويات تاع الفضلات كانت بدائية برامل مقصوصة ولات فما منحاويات بلاستيك آه، واحد معتوه حرق حاوية قدم داري اتصلت بالبلدية قلت لهم بدلوا لي الحاوية قالوا لي شريها روحك دخلنا للانترنت عرفنا سوم الحاوية منها تجاري وعرفنا البلدية بقداش تاخذ فيها المواطن بقاش ينجم يشراها وبقداش ينجم البلدية تشراها ووقتها كان استعداد الواحد يشري على جيبه ولكن سعفتنا البلديه انها عطاتنا حاويه اخرى ما يقولش يرحم والديه سي لطفي او انا مشيت له للدار ودقدقت عليه ووافقت يرحم بلدي والديه وجماعه البلديه تلموا عليه ووافقوا لي يعني فماش فرق بيني اذا كان عندي علاقه طيبه مع رئيس بلديه ولا بين غيري هذا اللي ريناه